Leo imekuwa ni siku ya kihistoria, macho na masikio ya wana wa Mwanza yakielekezwa bandari ya Mwanza Kusini jijini Mwanza katika hafla ya ushushaji meli MV Mwanza ndani ya maji ya Ziwa Victoria, ikiwa ni hatua ya kujiridhisha na utimilifu wa umbo la meli. Meli MV Mwanza tayari imeingizwa katika kina cha maji ya Ziwa Victoria, tukio lililoshuhudiwa na viongozi mbalimbali wa serikali, chama na wananchi. Sasa inaelea kwenye maji tayari kwa maandalizi ya matengenezo mengine ya kumalizia mradi huu ili uweze kukamilika ifikapo Juni mwaka huu. Wasawa Neno, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi ikaiagiza Mamlaka ya Bandari Tanzania kuanza maboresho ya bandari mapema ikiwa ni hatua maandalizi ya ujio wa meli MV Mwanza. Rai kwa Mamlaka ya Bandari Tanzania kuhakikisha inajipanga kuendelea kuboresha bandari katika Ziwa Victoria ili meli hii iweze kutia nanga bila shida wakati itakapoanza safari zake tuna maeneo mengi ya ujenzi wa magati ikiwepo kule Kemondo, ikiwepo Bukoba, ikiwepo Mara pamoja na magati katika hii North Pole na South Pole hapa. Maelekezo mengine ni kwa bodi ya wakurugenzi wa kampuni ya huduma ya meli nchini MSCL kukithirisha usimamizi wa miradi ukiwemo mradi wa ujenzi wa meli MV Mwanza kuhakikisha unakamilika kwa wakati. Kuielekeza bodi ya wakurugenzi MSCL kusimamia vyema management ya MSL ili kuhakikisha kwamba miradi yote itakayotekelezwa na serikali kama ilivyopangwa na kuleta thamani ya fedha iliyowekezwa ikiwa ni pamoja na kuendelea kusimamia mradi huu ili kuhakikisha unakamilika ndani ya muda. Baadhi ya wakuu wa mikoa wamekuwa na mtazamo chanya juu ya tukio la kuingizwa ndani ya maji meli MV Mwanza hapa kazi tu, wakitarajia mema mara itakapokamilika. Mradi huo ujenzi wa meli MV Mwanza hapa kazi tu ni utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi pamoja na ahadi ya muda mrefu ya serikali baada ya kuzama kwa meli ya MV Bukoba mwaka 1996. Sisi Geita, uwepo wa meli hii utachangia sana sana katika ukuaji wa uchumi. Sisi ni wazalishaji wakubwa wa dhahabu, zaidi ya asilimia 60 mpaka 70 ya dhahabu inayozalishwa nchini inatoka katika kwamba meli hii ya MV Mwanza kwetu wana Kagera itakuwa ni chachu kubwa sana katika kuukuza na kuunganisha mkoa wa Kagera. Mafanikio mengine yanatajwa katika sekta ya usafirishaji wa majini nchini. Hivi tuna meli sita ambazo zinafanya kazi, hiyo ni meli nyingine imeongezeka ya saba. Eh, eh, moja ikikamilika pale itakuwa meli ya nane, Sangara ikamilika mwezi wa tisa. Kwa hiyo mwaka huu tutakuwa na meli tisa ambazo zinafanya kazi. Kumalizika kwa meli kwetu sisi kama DMV Mwanza hapa, kazi tu imeundwa hapa na tayari inaelea katika kina cha maji ya ziwa Victoria kwa mara ya kwanza. Kilichosalia ni matengenezo mengine na baadaye meli hiyo kukamilika. Hakika hii ni kazi kubwa ambayo imefanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mimi naitwa Sudi Shabani, Star TV Mwanza.